utzi kondizan, edo txikian, baina kale erdian, aseatuko den bersoa, gaua izen ara. Mintzatuko den persona Hace 500 años nuestros antepasados dejaron claramente su determinación de no ser franceses ni españoles. Su voluntad quedó sepultada y nuestro destino encadenado al de ambos estados. Beraiengatik eta guregatik antolatu dugu amaiuraldia. Oroitzapen egun bat, bai, baina batez ere gaurkotasun handiko aldarrikapen egun bat. non hartzen diren eta nork hartzen dituen gure egunerokotasunean eragina duten erabakiak. Erabaki horiek zer eta nola konsumitu behar dugun baldintzatzen dute. Lan harreman markoa edo gure aurrekontuek izan behar duten gastu sabaia arautzen dute. Beraz, hemen libreki hartzen ez ditugun erabakiek, Nafarrek krisi ezberdinei ematen dizkiegun erantzunak baldintzatzen dituzte. Krisi klimatikoari, elikadura, energia edo migrazio krisiei esaterako. Urujabez izateagatik, Nafarroak ezin du erabaki ez zeharremana izan nahi duen gainontzeko euskal lurraldeekin, ez eta Estatu Espainol zein frantsesarekin. Subiran istok, errotik ezberdina izango den eredu bat aldarrikatzen dugu. Harreman hauen inguruan libre eta demokratikoki, askatasun osoan, Hoy queremos acabar con un mensaje claro. El mejor homenaje a nuestros antepasados es y será la construcción de un proceso soberanista propio y popular que nos lleve a una república libre y soberana donde podamos decidirlo todo. Bortzeun urte beranduago, hemen gaude, zutik, eta ez gaude bakarri gainera. Cataluña, Irlanda, Gales, Górcica. Galizia eta estaturi gabeko gainontzeko herriak denon artean gure nahiak elkar lotu ditzagun eta altxa dezagun olatu subiranista bat. Gure herrien biziraupe nazionala bermatuko duena eta batez ere errepublika berriak eraikiz mundu berri bat posible eginen duena. Altxa Nafarroa! Gora Maiur! Gora guta gutarrak!